बैक टू माय चैनल जो विजय सैंस बहुत इंटरेस्टिंग लगे सैंस म्यूजियम से तुम किसी किसी इंटरेस्टिंग जिस देखिए आपको निश्चित देखे जब आप मुवी गोटे देखी आप देखे स्नो मैन वर्स सैंटा से लास्ट फ्रेंड होते हैं फाइटिंग वगैरह चलते हैं तो आप स्नेक्स सब स्ने मस्त ॲडव्होकेटर ॲक्च्युली मी ते ना ॲडव्होकेटर पाच होते त्याची म्हणजे सगळे कुंभीला वर्ष जाते सर पिक्चर वेळी सॅटरी वगैरे तेबे देखुछु মানে স্যাটেলাইট সে দর্শন তারা ভিডিও পাখি দেখুছি সেয়ার করছি প্লাস আমি এবার যে স্নো ফল যেটাকি উইন্টার পাই স্পেশালি সেমানে সে ল্যান্ড ଖରା ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ରାଇଟ୍ ଶୀତ ବି ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ଶୀତ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇକି ଆସିଲୁ ଦେଖିଲା ଜମା ଶୀତ ନାହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖାଉଛି ଲୁଇଜିଆନା ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ମୋତେ ସାଇନ୍ସର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ પહોંચેલો ટિકિટ કરું છું એન્ડ સેઠી આવું ગોટે સ્નો હાઉસ મોડેલ બની બહુ સુંદર ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ಸ್ವೆಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ನು ଏଠିକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାଣ୍ଟା ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ନୋମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ନୋମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ୟୁକେର ଆଉ ସାଣ୍ଟା ତ ଆମର ଆମେରିକାର was nobody to talk to, he never learned to speak. Instead, his little flute was his voice, and every night he would make his flute sing to the stars. Something occurred to the snowman. Why should Santa keep all that love, good tidings, and friendship for himself? That didn't seem fair. फ्रेंड्स मूवी देख लो तो कैसे Santa ना सांता वर्सेस स्नोमैन फ्रेंड्स इट इज kind फ्रेंड्स लास्ट टाइम मुझे न्यू इयरलैंड आसली ल्यूजन स्टेट रे मु बेबी क्रोकोडाइल बेबी एलिगेटर धरती देखा तो। सब जीवंता आटा गोटे पिक्चर कुछ बहुत पुराणा टू थाउजेंड इलेवेन क्वालालमपुर फ्रेंड्स देखो आमेरिकन्स मैंने मेट्रिक सिस्टम यूज करती से इंपेरियाल सिस्टम यूज करती जमीक इंच डेसीमिटर फुट आम आम मैंने किलोमीटर्स यूज करूँ से माइल्स यूज करती आम मैंने किलोग्राम यूज करूँ से पाउंडस यूज करती आम मैंने लिटर्स यूज करूँ से गैलन यूज करती तो यही टाइप आम मैंने सेलसीयस यूज करूँ से फारेनेट यूज करती इंपेरियाल सिस्टम कह जाए बाकी यहाँ हूँ राउंडेड नुह रईट कि आमर मेट्रिकटा टेन बेस्र आटे राउंडेड से जो मैथमेटिक्स सारे रिसर्च करती से निजे आमेरिकन सिस्टम भी कनवर्ट कर जाती इंपेरियाल सिस्टम रु आपर मेट्रिक सिस्टम को आसती सो यहाँ मुझे देखा चाहूँगी जन जनवाक चाहूँगी कि आमेरिका कौ सिस्टम यूज हुए तो आपण मैंने जी नुआ आपण मन को किए कह कि अरे मीटर लिटर यूज हुए गैलन पाउंड सब यूज कैर आपण मैंने यही कथा शुणेदेवे से मेट्रिक सिस्टम को पलि आसवे सब बहुत देसी लोक मुझे देखी स्टाइल मारिक पाउंड गैलन कहती किसी चेंज कर दरकार नहीं आप जहाँ जानते से बेस्ट तो मत कमेंट सेक्शन जब लगला से सिस्टम चेंज करती कहीं मीटर कि ग्राम ये सब राउंड नंबर तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने बहुत सुविधा हुए बाकी जो से पाउंड कि माइल यूज करती सब पॉइंट नंबर रे आसे राइट नॉट राउंड नंबर तो से कैलकुलेसन बहुत असुविधा हुए तो मैथमेटिक्स हायर वर्जन जाक सब से कोग्राम किलो मीटर ये सब यूज करती तो सही एटिकर ये जो पाउंड सिस्टम माइल सिस्टम फेल्यूर हो जाए जो कि मेट्रिक सिस्टम यूज करती ब्लॉक्स थ्रू रे सानी कैलकुलस को कते इजीली अलजेब्रा रे एक्सप्लेन करछन देखन दो मुसरा निजे एबे एक्सपेरिमेंट करथली अपन को देखो छी सानी हाउ डू दे डू एंड दे कैलकुलेट थिंग्स हियर एंड इट्स क्वाइट इजी रादर देन व्हाट वी स्टडीड इन इंडिया राइट सो इट्स वेरी प्रीटी इजी हियर फ्रेंड्स हम जन्म लावले हमर छुट्टी केमके आवा दरकार हमर कलर केमके आवा दरकार एगुले सब हमर डीएनए ही हाय एगुले हमर सब डीएनए ही डिसाइड करथाय राइट तो ये मो पछरे देखन दो डीएनए सो इट्स साइड बॉडी कलर के देहर कलर के सब इसे डिसाइड करता है तो ये जीनम थ्योरी फ्रेंड्स आमर जमी कलर जमी जीन डिसाइड करता है डीएनए डिसाइड करता है सेमती आखि कलर ब्राउन कलर ब्लैक कलर ब्लू कलर सब पिगमेंट डिसाइड करता है जहाँ जिते मेलानिन अधिका तार से ब्लाक आईरीस आईरीस कलर ब्लाक रेड जो मानक ब्लू थाए से लिस्ट मेलानिन थाए पिगमेंट बहुत कम थाए से ब्लू हो जाए ताकूटा कि सुंदर देखा जाए जेहेतु समस्ते बहुत आट्राक्ट हूँ रईट कि गोटे मेडिकल टर्म तार गोटे ब्लू आईरीस आईरीस पिगमेंट भी सीटा गोटे डेफिसीयसी बट इट लुक्स कूल Yes, yes, yes. yes. Johnny, you do the honor. Hey, Arman is doing. Yeah. Cool. देखो स्टैंड अप बुल्लू जी। ये बॉल था। तार ऊपर को भी जाई परबो तळे भी रही परबो बट पवन अब तो सेठी गोरिश quite interesting the famous Pythagorean theory, triangles, sine theta, cos theta. ऑक्सीजन पाइबा से अक्सीजेन फुल लंगस रत भल आर्टिफिशियाल जयंट्स जार हाथ भांगी जा कि कौन से कमी आर्टिफिशियाल जयंट्स कराए ये तार टेक्नोलोजी आसिक छुआ म्यूजियम कलरफुल ପଢ଼ିଥିବେ ମନେ ରଖିନେବେ किड्स फाउंटेन डैम रे वाटर को कंजर्व करके कमी कौन सब करा तार सिस्टम रेनी कर दौर खेड़ी Come here, Mama. Come. friends. Very interesting, right? They are coming on news. Isha! Isha Patisha! <laughs> Isha is happy! de mau to. ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧ୍ରୁବ ତାରା ଭଳିଆ ଖସିକି ପୁଣି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଦୂରରୁଟା ବହୁତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସେ ଏତେ ସିଟିଜ୍ ଯାଇଛି सिटीज जायची ସିଟିଜ୍ ନାହିଁ ଓ ओ माय ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ୱିକେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଟି ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା ବୁଲୁଛୁ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଟୋଟଲି ୱେଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ବୋରିଂ ସିଟି ଏଯାକ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଧରି କୋଉଠି ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲା କହିଲେ ଆମେ ବସିବି ଆଉ Thank you. खेळी असते की पुणी बसला ईसा डायरेक्ट டை பேசிக்கலி রাখা যায় আপনংকর सपোজ শ্যাম্পু সরি গলা আপনংকর কি সাপোজ টিস্যু সরি গলা কি যে প্যানিক অ্যাটাক হল তো ইমিডিয়েটলি বাথরুম ল আপন ডাইরেক্টলি কল কর পারবি ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଏସ୍ଏର କେଉଁ ବି ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ ନା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ଡ୍ରୟର୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ହୋଲି ବାଇବଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଖାଲି ହୋଟେଲ ନୁହଁ ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ରଖିତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଫାୟାର ଫାଇଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସବୁଠି ସେମାନେ ହୋଲି ବାଇବଲ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି फ्रेंड्स आज कर ब्लग टी ये रखुच्छी आपण मान पुणी कल देखा करा गोटे भिडियो तेरे मो भिड जगह जब पसंद आसी लाइक सेयार सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल सब्सक्राइब सैड्रे जो बेल आइकन अच्छे प्रेस करदे प्रेस कले आपने पाइपर अल प्रेस करेंगे आउ नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मो नुआ भिडियो आसवा पूर्वर आपण मैंने मोर एपिसोड रो पार्ट वन देखी ना তাহলে যাইくり দেখি পরিবে রাইট সাইড রে আই বাটন না লিংক দে দেছি আর রাইট সাইড রে ভি দে দেছি ইউএসার মডার্ন ক্যাপিটাল স্টেট আপন চলে যাই দেখি পরিবে টেল দেন टेक केयर बाय बाय